tanpa air abu dan tanpa pengawet. Buat hidangan keluarga atau buat jualan. Hai happy guys. Kali ini kita akan membuat bakmi telur untuk bakmi ayam. Tanpa air abu dan tanpa pengawet. Bahannya sederhana dan bikinnya gampang bakminya halus dan kenyal. Seluruh keluarga pasti suka. Cocok buat ide jualan bakmi ayam. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Tepung terigu cakra 250 gram, sagu 30 gram, air 80 ml atau 6 sendok makan telur ayam satu butir, garam setengah sendok teh, kaldu ayam bubuk satu sendok teh, tepung tapioka untuk menabur agar tidak lengket. Cara membuatnya Tepung terigu, sagu, garam, dan kaldu ayam bubuk diaduk jadi satu sampai merata. ayam dan air diaduk sampai merata. Campurkan campuran tepung dengan campuran telur, aduk sampai merata. bekerja dan menggiling perlu ditaburi dengan tepung agar tidak lengket atau menempel. Uleni adonan sampai merata dan kalis. Adonan bakmi sudah selesai. Siap untuk dicetak menjadi bakmi. Cara membentuk menjadi bakmi. Bagi adonan menjadi empat bagian. Tipiskan adonan dengan tangan dan roll sampai setipis setengah cm. Lalu mulai tipiskan adonan dengan gilingan dari ukuran yang paling tebal nomor 1.

Lebar adonan yang ditipiskan tidak lebih dari 15 cm karena lebar alat penggilingnya cuma 18 cm. Setelah ditipiskan, lalu dimasukkan ke dalam bagian pemotong bakmi.